在礼拜一的部分，我们会逢到的是适合祭祀酬神的日子，这也意味的是，如果您有需要还愿的朋友，不妨就可以选择周一这一天前往庙宇去还愿祈福，甚至可以祈求您的新愿望哦。再就是礼拜二的部分，在这一天我们逢到的是正天狗日哦，那正天狗日它代表的是什么呢？它代表的是。 在这一天呢，要特别特别的提醒两个生肖的朋友，尤其是生肖属老虎与生肖属猴子的朋友，在这一天要特别留意的是刀刃煞的影响。因此呢，尤其是如果你有在操作机械的部分，又或者是如果你是主妇，平常呢会有用到的是尖锐的物品，比如说刀啊，那请在礼拜二这一天，尽可能要小心，要有。 小心割伤的一个状况哈，说在作业的时候不小心受伤，这些呢就是在礼拜二呢要非常防的部分。那再来呢，在礼拜二呢也要特别注意的就是行车的安全，请务必要记得呢保持良好的车的驾驶习惯还有风度哦，因为天狗的这个磁场呢容易让驾驶啊，尤其是这两个生肖的朋友呢毛躁，对，如果。 说你在驾驶的时候，蛇就很可能遭到他人的不满，那造成呢，在交通上可能会有一些事端啊，或者是人为的一些快产生，所以在这边特别要提下了。再来就是礼拜三了，礼拜三的部分呢，我们会逢到的是震天罡日，那这个日子呢，老师会请目前的朋友尽可能要忌口。 忌口呢，不是让你不说话，而是希望呢，在这一天少吃牛肉，能吃就不吃，多那含有牛肉的汉堡啊，或者是牛肉汤、牛肉面，在这一天少吃，才可以让我们的气呢留住底气，守住我们的旺气，让我们的运继续的强盛下去。当天呢，同时也逢到的是当月的月忌日，所以呢，要特别预防的是。 防油货，什么是防油货呢？就是突如其来的一些货灾难，尤其是如果有要在当天预定要签约的朋友，又或者是在当天有要做重大决定的朋友们，请务必缓一下。为什么呢？如果你在当天本来预定要签约的，可不然他会跟你说暂停。那你本来准备好的，比如说你是做生意的，准备好的原物料怎么办？你已经采采购了，付。 时候你不是还没赚钱就亏钱了吗？或者先莫名的囤货吗？好，所以呢，这个礼拜三的部分呢，会有这个呃要注意的就是油货的部分，大家呢要特别注意哦，避免在当天呢做重大的决定。摇亿，礼拜四的部分我们会逢到的是玉堂交贵日。 看这名字就知道是一个非常吉的日子，因此通书上红字的部分、阳的部分，也就是大部分的，呃，想要安机械啊、安床啊、嫁娶啊、哈命名啊，或者是你想要祈福啊各方面的是在当天可以用的哦。好，那大家呢不妨就可以这样选在周四这天用哦。好，再来就是礼拜五。 礼拜五这一天呢，是逢到的是全歇无露的日子。全歇无露的日的部分呢，要特别提醒：如果您本身家中是有样的朋友，或者是有痴的朋友，在这一天，切记的水是不可以是干歇的，也就是不能做放水的动作。再就是，本来您在呃。 的办公室，又或者是你在居家环境特别安置风水摆饰的，比如说有滚这个球的、水球的，类似这样的这种摆饰的摆件的，请务必在这一天呢，这个水是不可以有水的哦，也不可以动的。为什么？如果在这一天是停滞的状况的话，会代表是没有钱哦。 的状态，所以呢，在全歇无路的这一个日子呢，有特别做风水摆件的，有安置这个缸的哦池的朋友，都要特别留意一下，水是不能够空的哦。那再来呢，这样的一个特别的日子呢，适合做铺垫跟安葬，所以其他的事情呢，大家都保守哦为妙。再来就是礼拜六。 那礼拜六这一天呢，是适合荧幕前女性的日子哦。这天是凤凰日哦。那同时呢，它也逢到了是我们三伏日的末伏哦。所以，如果您在初伏跟中伏的时候已经有去中医中医那边呢去贴了三伏贴的话，请务必记得在周六这一天呢，要完成最后一道手续，才能够真正的让你把冬病夏治做完一整疗程，不然就前功尽弃。 了解吗？好，所以请大家务必要记得，礼拜六末伏要完成最后一帖的三伏贴。当月呢的月破大号刚好同时也逢到了周六，所以切记周六这一天不要有它的斡旋跟交易哦。再来就是礼拜天，礼拜天这一天呢，我们会逢到的是天福日。天福日呢，它非常大力，我们可以做家去开市。 住宅还有交易，所以有需要的话，请尽量都挪到周日这一天再来进行哦。以上是当周重要的日课哦。再让我们看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。首先，第三名呢是我们属牛的朋友，第二名是属狗的朋友，第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 在这个礼拜呢，你们会被一股神秘的力量给牵引着，而这股力量呢，是来自于冥冥之中的贵人牵引哦。而这个贵人牵引呢，同时呢，它会牵引的方式是牵引你的。所以呢，请这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，要把你的这个脑波直觉把它呢放大，相信自己的直觉。这个时候要好好的运用你的什么？ 运用你的这个，嗯，就是我们讲的吸引力法则，好好的去相信你可以做的，还有你想要达成的，这样子可以让你的运势再加成加码更多。那在这个礼拜呢，你的效率呢也会非常的好，因为你的效率非常的好，所以你有更多的时间来去做 s o 不管是在人际上面哦，说跟你的同事啊，或者是说跟客户。 甚至呢，更多的时间呢，来经营自己东西，或者是经营你自己的感情生活，或是家庭生活。因此，你在这个礼拜呢，就比较得心，因为你在心理上沉淀，或是在人际上面呢，非常的怎么 match 好。所以，在这个礼拜的运势网呢，是来自你的职业还有你的效率，所带来后面的这些好事哦。 所以，请这三个生肖的朋友好好的把握一下吧。再来，让我们来看一下个别生肖呢，在当周呢有什么特别需要留意的部分。首先呢，第一个生肖呢是属老鼠的朋友，在当周呢是逢到好事连连。那在这个礼拜呢，唯独要留意的天数是礼拜一，所以请务必在周一的时候就要先做好当周的计划，才可以让这个好事连连呢，从就从一开始呢。 就发生了，好不好？那再来呢？老师也要提醒老鼠的朋友啊，在这个礼拜呢，吃东西的时候，尽可要慢咽。好，有呢，更要留意的是，要多喝水哦，才不会让自己的容易还要肝哦太表太旺盛，那导致你会觉得哎怪皮肤比较容易会有一些呃痘痘产生哦。 那我们这个属老鼠的朋友呢，同时呢，在这个礼拜呢，更要尽量多去跟人做社交的活动。这个社交活动可能变呃，一定是直接的面对面。你可以透过网络啊，啊，或者是线，只要是或者是 A P P，任何的方式，只要你可以跟这个人互动到，都是好的。因为这个呢，是为你后面呢在做铺陈哦。 那再来呢？让我们来看一下下一个生肖呢，是我们的朋友。而属牛的朋友呢，在当中呢，老师要特别务必要坦诚相待。在这个礼拜呢，的诚实的坦诚相待呢，会带动你的好运。因为人家呢，对你的认一旦加分呢，那他会给你更多的做，或者是给你更多的一个业务，或者是更多的会。 所以你这个礼拜呢，越多的真诚相待，对越多的坦诚，找一些隐或者是的相告的状态呢，会是比较好的。那在这个礼拜呢，并没有特别要留意的日子，因为，我在这个礼拜要不吹牛，运都很好。下一个生肖是我们属老虎的朋友哦，属老虎的朋友呢。 在这个礼拜呢，除了老师讲的，在周二呢要留意这个刀煞刃哦，因为逢到了震天狗。讲，其他的部分呢，因为在这个礼拜是比较气重的一个状态，就是大部分的时候会被交办，也很重要的事，所以请你务必要好好的去保持、把握这个机会，然后展现你个人的这个才华，还有要出差错。 不要过度的自信，要重复的去，到底有没有任何的问题哦？那在这个礼拜并没有特别需要留意的天数，那唯独要留意的是，做事情的时候，一个人做还是跟？如果你是跟一组哦，请不要一个人，暂别头把所有，然后所有的好的这个， <laughs> 沾光了，那这样别人。 就没有人想要跟你哦。好，那下一个生肖呢是属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，会逢到劳心劳力的状况。那这个劳心劳力呢，如果你有得到对应的收获呢，就算了。在这个礼拜呢，这样子的，没有办法得到相对的回报，可能还会被人家嫌。所以你会觉得比较烦累一点。 这个时候，老师会建议属兔子的朋友在这个礼拜乖乖的朝九晚五，也不要过度的加班，不要把东西带回家，这样把你的效率留在办公室就好了。因为你的加班会因为你的情绪不好，反而会有效率哦。那再来呢，属兔子的朋友在这个礼拜留意的天数是可能在这个礼拜偶尔吃蛋糕啊。 让自己的稍微得到一点好的，好吗？下一个生肖是我们属龙的朋友，而属龙的朋友呢，在这个礼拜必须要重新的去认识什么呢？重新去认识自己跟对方的需求。去了解了之后，你才可以知道怎么样去定位。这个定位是非常重要的，你才不会从老师，呃再让别人。 呃，使性质或者是赚点谱，然后让人家觉得你老是在状况之外，好，所以在这里，请你重新认识哦，或者是客户的需求，或者是家人的需求，大家理解了之后，你才可以让自己的生活，或者是让你现在的状况更好，包括你的财务状况也是一样的，认识一下自己的财务状况是怎么样子。对属龙的朋友，在这个礼拜也不妨是一件坏事哦。 好，那在这个礼拜呢，属龙的朋友要留意的天数是星二。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意诱惑。那这个诱惑可能来自于诱惑，有可能来自异性的诱惑。金钱诱惑是什么呢？跟你说，我投资你好了，那来创业，你会觉得哇，好棒哦，然后你就。 苦恼的，忽然呢就想说，那我们就我就立刻职，就立刻来做吧。可是你完全没有去评估市场好不好，这个东西有没有有利头，然后你也没有验，你也没有看人是等固定开销，各方面还有这这个这笔钱到底可以让你们成。然后最后对方觉得太没搞头，一下子就把他给你的钱耗光了，然后变成他觉得欠款。 啊，因为你并没开始就签好一个合作同意书之类的，那怎么办呢？要类似这样的一个诱惑，或者是异性之间的诱惑，来自于对方跟你，我好欣赏你。就如果你是有家室，或者是你本身已经是有对象的，要把持，因为对方贪的到底是他是不是要仙人跳，还是？ 他想要，呃，其他的东西。好，这些诱惑可能会带来背后的一些。所以，属属蛇的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期三，还有注意要被诱惑蒙蔽了你的双眼哦。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢，要学会退让。那这个退让呢，并不代表的是你是错的，而是是说。 之后你要让别人有机会表现，又或者是说有的时候你要学会是要所有的好事呢都揽在自己身上，功劳都揽在自己身上，有的时候要把别人那这样子呢才让别人会学，习，未来你才不会这么的累。那另外呢，这个退让呢，有时候也会为的是说在跟人的相处的时候，有的时候是以进，那这样子可能呢会眼前。 点小亏，却可以让你后面呢，最终呢是吃到甜头的。好，那属马的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数呢是西四。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，务必要正视问题哦。那这个问题呢，代表它是过去来都有家人的问题，变的是你个人的问题，有可能是你。 手足之间的问题，又或者是你公司的问题，都有可能，是你可能有能力好的。那在这个礼拜呢，请过瘾，就请在同天时地利人和的时候，把你的想法说出来，然后呢，就把它这个是掉了。因为有的时候在对的时间做对的事情，会比较轻哦。 那属羊的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了星期五之外，还有天。那同时要提醒呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜要留意的，就吃东西呢，尽量呢要注意东西吃完要把它冰起来，或者是尽量不要买太多，要呃分量刚好就饮足如果呢你买了太多，你又没有冰起来，就很有。 让自己这个过期的食，让自己肠胃炎或者是中毒的哦，好吗？再来下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜要注意的部分是要妥善沟通。妥善沟通呢，代表的是有在沟通的，只是你沟通方式不在对的时间，或者是的口吻不太恰当。 打一个比方好了，比如说，如果刚好您的伴侣呢在公司受了气，那他想要上车的时候就跟你诉，刚好你车上呢孩子，那你就可能呢就打断了他，就跟他说：“我正在开车，呃，车上有孩子，所以然后现在跟……”但是你要注意哦。 的出发点或许是好的，可是呢，对于呃另一半来讲的话，他可能会觉得我现在这个时的当下，我就想要抒发，可是没有得到抒发，所以那其实你是可以等他抒发完之后，你再同教育上的两个对象，又或者是可以用更好的口。 让那我们在什在什么样的状况下，就立刻让有孩子，让他觉得好像当场当头课的感觉。所以呢，这是但是呢，很容易常常会发生在。所以情绪投资的朋友呢，在这个礼拜要特别的留，意，不管你是在跟另一半。 或者是跟同年的沟通，上司、下属、家家人人不一样哦。妥善沟通，在这个礼拜才不会不小心搭了好几根针在对方的心，好吗？因为你通常扎的那个心，会让别人。OK，那这个礼拜呢，属猴子的朋友要留意的天数，星期六。 下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，会正面正面图集呢，通常是发生在工作上面的。所以呢，尽可能呢，就是会设定一些目标跟小的短期的挑战，来让自己超越。那你才不会有这个倦怠感，觉得啊，我好像不知道怎么办，不知道怎么进。呃，那给自己。 的一些比较你觉得可以跨得过的一些目标，那你可，那幸，不管是对你团队都。那属鸡的朋友在这个礼拜要留意天数是星期天，所以在这一天，老师非常建议可以在家里泡个澡，听个音乐，然后宅在家里看一电影就好。OK，下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜呢。 会有重要的转机哟。那这个重要的转机呢，通常来自于说你的案子被通过了，或者是被认可，或者是说感情迈向了，把一个阶级你的对象终于点了愿意当你的伴了。 跨越了暧昧，啊，不同的转机都可能发生在这个礼拜，那可能爱情、事业、家庭，那这个转机也有可能是来自于一些比较重大的一些状况，啊，比如说会觉得可能是一些让你觉得是纠纷或者是吵架之类。 但是啊，通常这个东西最后会转向成好的，比如说，呃，用一个比较明确的，好了，比如说本来，呃，两两对，应该说，比如说有一对那个 Apple，就我们讲的情，那他们可能，然后在吵架，那吵架之后呢，最后可能会。 诶，吵得很凶，要冷战了。会会因最后会因为一件事情，又让他们又忽然又冷。但会让他们反而又更清楚到，是说哦，原来这个吵架是为了要让我们了解要什么，让我们成长，让两个人在。 的去认识对方的需，类似这样的一个。对于属狗的朋友呢，在这个礼拜不要排斥有太多的 conflict，因为有时候在这个礼拜，这些无形的这些 conflict 呢，造出更多的争，他会要害怕，好吗？那这个礼拜呢，有我特别要留意的。 最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友哦。那属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是享受成果的一个礼拜。对过去的几个礼拜呢，其实蛮繁忙的，然后被要求做蛮多事。说在这个礼拜终于能够得到一些成，果，说从单上面看到奖金进来了，就哈稍微的有感觉比较满足。 这样的一个案例，那老师也会建议属猪的朋友，在这个礼拜呢，虽然你有拿到你的成果，又或者是被入选了什么，请你都要记得继续保持低调。好，那在这个礼拜要留意的天单哦。好，这样呢是当周每天肖要留意的事项。再让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个。 到的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属龙的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢是猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。在这个礼拜呢，老师要特别提醒这三个生肖的朋友哦，在这个礼拜是属 opportunity 的周哦，也就是会逢到很多的机会让你去碰到。 新的缘分、新的对象，或者是新的结构，所以请务必呢，让自己有更多的机会去 social，或者是让自己呃的这个条件呢更好一点，把自己打理了里外都好一点，那这样子在这个礼拜的胜算呢才会再更高一些哦。那同时呢，在这个礼拜呢。 如果你是属于单身的朋友哦，请务必要多用你的财的部分来引起对方的兴趣哦。还有，同时要注意就是，如果你有做邀约的话，记得不可以 double date，在这个礼拜执行的方向一定要单独两个人单独约会才会有赚的。好，以上是。 周的生肖运势周报，提供给荧幕前的各位参考。需要老师咨询的朋友，可以通过上方的微信号找老师，或是通过下方的官网加入老师。是金玲老师，我们下周准首播再见，拜拜。